nostra voluntat és poder fer un pla d'usos amb consens que efectivament respongui a aquesta voluntat de diversificar l'activitat econòmica al districte i que quan abans comptem amb aquesta eina urbanística que ens ha d'ajudar també a tenir una economia al servei dels veïns i les veïnes, doncs millor.